Mikel Zabaltzaren kasuan, duela hogeita marrurte zer esan dezake gazte batez. Nien nintzen ez da jai orduan. Ba, hortan dago gakoa, ez? Zaltzan lortu dala urterik urte, gazteok ere Mikel Zabaltzari egin ziotenaren berri jakitea, eta hori oso garrantzitsua da, eta azkenean horrek adierazten du garrantzitsua da horrelako kasuetan herri ekimenak sortzea edo herri botere hori lehenengo fila mantentzea. Mikel duela hogeita mar urteera hil zutenetik urtero gogoratu dugu altzan gertatu zana eta bera omen du dugu, baina monogia da, ba, formatu zaldatu dala, ekitaldia dala, manifestazioa dala, baina urte zurte nolabait me, memoria doroitze horretan gelditu izan geha altzan ez, eta jo, eta marrute badira, eta ez da txantxa, hiru marka ondoren bertxio ofiziala jarraitzea izaten dana, Eh, ez jakitea zehazki Mikelekin zegertatu zen, inolako ardura, ardurari ikartu izana estatuak, edo guardia zibilak, edo nadalakoak, eta orduan bai ikusten genuen altzan gabezia hori, ez? Oroimenean eta memoria lan egin da, baina egia horretan eta erreparazioan ez da lanik egin. Mikel Zabaltzaren gertaera gertatu zen, mila behatzireun da laro eta bostean, beraz, orain dela Mar urte. Bueno, gara hartan, gu hemen e, guk ez personal kimik ez Zabazta ezagutu, baina bai, ibiltzen ginen gara hartan e, eh, errege mugimenduan eta oso gatazka oso gori gorian zegoen, ez zeuden mobilizazio asko, errepresio asko, e, borrok armatua indarrean zegoen puri-purian eta e, bueno, kontestu hartan da txiloketak eta, eta eh eta Pena que está ahí eh Maiz eh Azarako 25 zeirako eh, gaban eta bidebitako batzuk eta altzako txofer bat ez da zer eh, entzun genuen. bueno Horrengo gunean batzuk jarri ginen er- harremanetan, bidebetako jendearekin, esan ziguten idoia, idoia aierbe, esaguna genuen eta atxilotu zutela, eta bere mutila, bere mutila orduan zan hori, e, Mikel Zabalza eta hemen etxe azean dauen etxe honetan bizi izan, beraz Nafarra, bera Nafarra zan, orba eta etorria zen ba, lanea lanea e, udaletxeko bus konpainien. Kontratu ginen, pues, e, e, gara normala zen bezala, iatxilok eta guztiet, guztietan torturak izaten ziren, to, tortura zantzuak eta eta salaketak. Hortaz, e, bueno, pues, e, gu indartu genuen molestazioak, e, onginen errepideak eta mosten, e, trenak, etenetatik joaten ginen donostira, e, eh, autobuseroekin hitz egin genuen, autobuseek, autobuseroak e, martxan, egin zituen, egin martxak, beraiek. Azke garrantzitsua da ere kontuan artean Mikel Horbizetatik altzara etorri zala e, autobus e, gidari moduan lan egiteko eta hortaz du langile bat zala Orduan, ba, horre ere e, harreman e, dinamika horiek hasi nahi ditugu udaletik eta bueno, ba, harreman horietarako guk ateak irekiak ditugu eta espero dugu dalak ere ateak irekiak eukitzea. E, eh, irugarren egunean, lagarren egunean, atera ziren, kalera atera ziren esan zuten, e, entzun zituztela, e, karrazi asko eta alako batean, kezen osba, kezen osba, kezen osba, kuidak, kezen osba, eta eh, gara hartan PSOE egon e, gobernuan, e, Felipe González buru, hemen Gorreaga, gara hartan eman zuten, eman zuten berzioa, ba, alde egin zitzaiela, e, alako batean zulo baten miaketan aritziela eta erdi zitzaiela eta bidazoa erori da. Bueno, gu bere ala susmatu genuen hor zerbait larriak atatu zela, beste atxilotuen eh, eh, adierazpenak entzun da gero. Eta berehala zabaltzen azienean gu gero aldetik, Mikel desagertua illa eta tortura apean hilda e, zela uste genuela. alatu guztiz ere mobilizazio handiak egon ziren e, e, lankide egon aldetik, autobusekin joaten ziren donostira, udaletxera, delegaziora, Bueno, mm, bero, bero, hogei egun egon ginen e, JK, historia horrekin, e, Manifa Nazionalak burutu ziren gero, eta bueno, hogei e, gizarteratu zen, asko gera barrokor bat, bontatu zen, ere bai, eta bueno, oso hau handia hau eh, izan zuen gaia, ze izan pertsona bat, sumea, normala, ez zuen niongo eh, harremanik bestelako erakunde arriskutsuekin, eh, bere jarduera erabat e, ba, langile baten sumearen azan, eta, eta berarekin azpilotu zituzten guztiak libre utzi zituzten. Hortaz, ez egoen, inungo frogarik beraien e, kontra edo inungo e, delitu zanturik. Herri ekimenetik abiatuko dugun lana, oroitzeaz eta urte hurren borobilo horri edukiak jantzeaz gain, ba, bai egingo duguna da, harreman dinamika bat hasi, instituzioekin dala, dala e, eragile sozial eta politikoekin, herrikideekin, eta nolabait, ba, harreman ba, horien bitartez, erreparazio horietan sakondu, eta pixka bat, ba, Mikeli egindako e, kaltea rekonentzitu, senide eta lagunei bai, eta ba, ikusiko dugu zein den inbidea, baina bueno, biktima bezala errekonoztitua izan da din. Guk uste dugu garrantzitsua dana dala ez dugu bidea errekimenak bakarrik egin behar, baizik eta instituzioekin batera eh, adostu beharreko eh, bide bat dala eta hortan eh, oinarritzen dela erreparazioa eta justizia. Eta bueno, ba, gutxinaka gutxinaka hortan hasiko gea. Urte ba, egun pasata gero e, agertu zen bere gorputza, bia, lehenago miratutako tokietan, eta bueno, ja berzioak hasi ziren disparatzen, Berrio Nuevo eta González eta gobernu aldetik astakeria botatzen hasi ziren, Guarra Zibila berare bai, eta bueno, herri mugimendutik eta ezkerreko aldetik eta nik esango nuke gizarte osoa gara hartan e, pues, e, bueno, bere keskak eta bere zalantzak eta bere bersioa ere ba, ba, defenditzen da zizun. Eta, bueno, geroztikan, ja, gauzak, pues, ba, gizute, e, paitegita joan ziren, baina paitegitan eh e, e olako sujetoen kontra ez dago egiterik, Oraingoz ez dugu ez dugu ezker aurreratu alde hortatik itxien da kasua bi alditan Donostiko udalak garai hartan e, mozio bat aurkeztu zuen ekosazio popularra bezala sartzeko. Familiarentzat, osea, errekonozimenduaz gain Mikel biktima, lehenengo mailako biktima zatea eh, hartzeak suposatzen, dit, suposatzen du hori alderdi emozionala hori, baina baita ere Osa, laguntza, laguntza batzuk eta baita ere justiztera bidea horretan ba, oinarri batzuk zinkatzea. Biktimen zen eta lagunek sufritzen dute eta hortan ere ba, ardurak, ardura politikoak daude eta arduradun politikoak bete behar dituzte. E, bueno, goita urte pasa dira, bain e, beste goeran gaude eta eta gure naia da hau dena ezaztutzea eta al, e, neurrian bentsat e, kasua berririk eta bere behar bezala ikertzea eta alizarezkeo emaitza e, lortzea. Egia, dinbiziko gauza egia, gertatu zena bezala itortzea, bai gara txibilak eta bai gobernuak, eta hortikena aurrera, pues, dagokien justizia neurriak eta familiarekiko eta inguruakiekiko o, Mikelen Memorialen erreparazio. Hori da gure naia, hori da e, Orbezeta eta Nafarroan e, duten Mikel Gogan ekimenarekin batera altzan sortu duguna eta eramango dugu mezu hau pues berriz ere, kalera eta instituzioetara ba, bitala da. Gainera, eh, Mikelen kasuan argi ikusten da ez, estatuak eta guardia zibilak eta arduradun politikoek ez dute, osea, zigor gabetasuna erabatekoa izan da, ez dute haien ardura beren gaine hartu. Beraiek, ba, kutxa, osea, anzturaren kutxan gorde dute Mikeli gertatu eta egin ziotena. Orduan, herriak ez badu Mikeli osea, kontakizuna bere horretan mantentzen eta oroimen hori lantzen eta aurrera pauso ematen bakarrik e, omen eta oroitu baitzek eta erreparazio bidean eske ez da zer egingo kutxa horretan jarraituko du kasuak eta zigorgabetasuna erabat e, erabatekoa izaten jarraituko du orduan edo erritik abiatzen da indarra edo ez baino nik abiatuko